Mama, mama tá cora, me avisa mama que me tenho que ir ao hospital, sabe? Papá que o doctor tocante mama sua situação. Sim. Um, mas cabe ali, anto doctor avisa-me que não tá bem bom com mama. Sim, me tá cora, sim, você sabe, me tá tosa, tosa, mesmo consultante, tá, tá tosa. Mas ela tá, tá, tá, assim. anto Doktora bisa também tá ku ya nano pohasi masha para mama. Uhum. Anto ku mama nota bai cura mais. Ai Deus. Ai Deus meu. Mama sabe que nós lutei sempre para mama to? Sim. Ai. Ai. Ai. う